galerinha do YouTube que está falando com vocês aqui é o Pelipe, Paper Games, vocês indo para mais um vídeo Dessa vez traz um vídeo aqui de GTA V aqui pro canal Todo mundo no comentário tá falando por trás de GTA V Então aí é o vídeo de GTA V aí, PS4 Eu vou gravar um vídeo aqui, beleza? Introduçãozinha, então se inscreve no canal, vamos bater 300 inscritos aí Estamos quase lá E dá um like no canal, beleza? Compartilha aí escreve que o próximo game eu posso trazer para vocês. Vamos esperar que carregar, né? Ô, oh, coisa linda. Então, vamos lá, né? Arrumei o microfone, então, para falar mais alto. Vamos lá, então. Essa merda não carrega não, é? E monstros. Você tá carregando nada aqui. Mas 90% não carrega essa merda. Tá doido. Acho que travou. Aí, eu vou dar um. Aí. London Network nós anos atrás. Alright, everybody pays attention, no one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Ah, Vamos lá. Ele tá assim no modo primeira pessoa, altera a câmera usando o desktop ah, ah. oh, Get in there! Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! Modo primeiro pode-se alterar na seleção de controles no momento de configuração. Bora logo, miserável. Entra aí, calma. Bora. Não pode ir pra lá, não. Deixa eu virar o telefone. Ufa, tirar. Detonar, chamar. Uncle hum. Luke Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Na manhã, né, trouxa, na manhã. Ei, Michael. Ah, isso. 2 mil dólares. Que tal, gente, né? Depends on how you look at it. Come on. Vamos lá, então. 1079. thousand things every day. sure Trocar para o Trevor. I'll try to make this. Pá, na cara. You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Let's go. Vamos lá então. aproveitar o cenário gráfico aqui. Vamos lá, X pra correr. A vida vai nos esconder, né? Proteger. Ah, hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! Vamos usar a primeira pessoa para parar de mais bacana. Cadê? Pra cá? Isso parece mais fácil. They answered their Let's move. Come on. Press forward. Seguro para correr. Beleza. Sai do carro não, miserável. Só vai, só vai. mais ainda. Ontem não, vamos lá. Caiu aqui outro. vamos lá. What took you so long? Shut the fuck up and drive! Woo! Did you see that shit? I fucking put that bitch's face against the glass. <laughs> Did you see that? Yeah, you're a real stout. <laughs> Nossa, destruiu o cara da polícia. Vamos lá então. Dirigir aqui. Bom, aqui tá um cenário do... Esqueci até o nome da cidade. Então, vamos lá, colocar a primeira pessoa. Ou o do volante. As coisas aqui atrás. atrás do carro daí. Não, não vi nada. Então vamos lá então. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan. Come on. Hmm, esse plano é Where the fuck's the chopper? Fuck. Around back. Ah! ah! the fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck ah! Ah! out of here. I'm hit! Oh, Jesus! Gee, you gotta get out of here! I am gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Go! No! Die, you cocksuckers! Fucking die! Vamos ele assim se escondeu. E nunca E ele sumiu. Foi comprar cigarro e não voltou mais. Vamos lá então. Foi mais se vocês estão escutando a música de fundo aí. Hum. Our Lord was crucified cara fumando na neve aí. na né? GTA V. Tinha que ser GTA V, né? Lá, Rockstar Games. Mesmo pecado. But we know that you will show mercy to our friends. Não é esse, né? Brunch Theft Alt 5. Acho que eu falei errado. Grand Theft Auto 5. Beleza. Vamos lá então. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? a good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, Mike tudo. And what about you? What about me? Riding here, bike. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Mm. Oh, o gráfico tá lindo, hein? a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Então vamos lá então, né? Uma introduçãozinha de GTA pra vocês. Metade é, não no vídeo, se inscreve no canal aí, beleza? 好吧，可以可 fool. Another brilliant Lamar Davis production. fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Vamos, lá, Vamos lá, então. Come Damn. Mano, tem um gato aqui, velho. Olha só. O que é isso, GTA? All this shit paid Oh. Vamos pegar esse aqui. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got robo-roof and everything, nigga. He should have paid <laughs> you gotta grind keep that shit. enquanto Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. Oh, it's like that? For sure, homie. Olha como é que carro é. Vamos lá, mostrar aqui, ó, o interior dele. Hum, tá batendo em tudo aqui. Tem um pouco do carro. Beleza. Os especiais. Bom, o interior. Vou sair do interior do carro aqui, ó. Bem bonitão. Ô tá bom, mano, você tá de palhaçada com a gente. Oh, we filming shit here, huh? Down this dirty motherfucker. Yeah, whatever you say. não até usei aqui pra trapacear. Eita. Ih, rapaz. Ai. Nossa. Vamos botar o carro dele. Olha só. Nossa, cara. Olha lá, velho. Você consegue ver o velocímetro ali, ó. Mexendo, ali tá hum, hum. Ah! Uou, que bug. É uma velocidade absurda aqui. nome. Os. Ah, sim, ganhei. <laughs> What you going slow the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Desculpe, Opa. <laughs> Aí. Ai merda, ai merda, ai merda, ela destruiu meu carro. Vamos usar a nova, nova velocidade, né? Hum. Ai. Hum. Por aqui. Vou botar a câmera em primeira pessoa pra vocês verem. Velocímetro ali. gostoso. Nossa, meu. Destruindo o carro aqui todo. Hum, aí, brother. Aí. A polícia saiu do pé. Vamos o silêncio na polícia. Olha que biquinho. fazer aqui de novo. Ó. Ah, esse. Vou fazer um drift dele mais com... Ah, não tem como fazer o drift com poder especial, não. Olha só. Ixi, tá errado, não é pra nós ir por aqui não. Ah, do meio, tá rindo. Essa concessionária é de veículos do Simon de Franklin pode vir aqui para pegar missões. Prêmio Deluxe Modo Sport. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I, I mean, eh, N-word. I, I, that, that's not cool, man. I, I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ah. But seriously, ah. maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a card like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him? That's no, real be like, okay, don't like him. <laughs> I think you are right, Lamar. you get a tax rebate. I understand. Money oh, is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. it's the best part, man. So, Jimmy, Não sei, vamos lá então, galera. Vamos pegar esse carro aqui, beleza? Vamos lá então. Eu então, vou mostrar aqui é, o cenário mais do jogo. This chump change, I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat peas I Who you trying to impress? Your yeah, auntie like Denise them. with all that ass, nigga, she got ass. She grown. Yeah. She grown into a fucking idiot. It is. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Sabes ver que estacionamento shit, tu pôs na garagem. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. Nigga. What? A Barry está disponível em tesoura, visita barbearinhos ah, para o um novo corte de cabelo. Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Gente, sim, sou para que TV terá outras atividades. A sala de frente pode ser restaurada ao caminhar até os kits de primeiros socorros, no de conveniência e a máquina de verdade. Dominar a cama salvará seu jogo e avançar ao tempo. Salve seu progresso a qualquer momento quando tiver uma missão usando o botão salve rápido no telefone. Ok. Bela dica. Você pode trocar de roupa no seu guarda-roupas. É, dá um, um, novo estilo, um look, né? Missão concluída. Nós viemos em paz, vencedor, motorista concentrado e sem nenhum arranhão. Nossa. Então é isso aí, galera. Falou, se inscreve no canal aí, beleza? Trazendo novos vídeos e novos conteúdos. Já dá o like aí se inscreve, comenta aí, compartilha com os amigos. Até mais. Um beijão e até a próxima.